小郭，小公，你要干嘛呢？我们就是来 K 歌，今天来 K 歌。可是我们一定要在家里不忘记。知道吗？不要造成别人的负担，我们过正常。谢谢苹果爱的，就这样啊，现在唱。啊。 一首台语歌叫做《苏联立的成功》，请大家也很卖力的。请唱。现在老岁娃对一杯莫干，一杯莫干。 不再来，用心过对你好，我用心来等待。兄你的情怀，你敢在？膝盖已经走起，依然没走完，兄弟。 情的走在，用真心为你张开又张开，你在你对我进来，你在你对我真回答，我已满心感谢，我为你喊，新西兰就记在转播。 Música 干部哈，只晓得就一子。干部哈，你 今が大勢からボスやウィリボンボンから人家不浪造谁他天地飘飘呀干嘛不管归路上万里来看 我在西岭当空的桥，西的农家是我，有高原动得的收获。啊，我把心思放在我向往幸福的家乡。 在沙田波两相门内，山山也是美人，三温的归个地站，为爱人相依旧。 以将感情的负担，叫阮搁再找别人，无需要为你分承他，思念无人走西岗，千里迢迢也难忘。不喜欢谁 你来他，我在情场的艰头，痴情的人也是我，有够乱乱搞，天旋轮把心事讲给我，想讲时间也短。 爱洒遍遍波雕香满园。山川也真美啊，山温丽，水为爱烂笑，为情鼓励鼓励。 昨天今饭有冰吗？没有，没有啊，没有冰啊？不用啊，因为昨天晚上才煮的啦。可是之前没有冰，可是隔天就发现，可是早上起来有加热啊。对啊，今天早上还 OK 不知道啊，因我完全不知啊。